yo'l ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan 6 noyabr kuni soat 7 dan 10 noyabr kuni soat 20 ga qadar Chilonzor tumanidagi M. G'afurov ko'chasida transport vositalarining harakatlanishi vaqtincha cheklandi. Haydovchilarga aylanma yo'llardan foydalanish tavsiya etiladi. Manba Xabarus